sono i cinema a Bangkok che super posto che ci abbiamo i divanetti la vostra coperta personale riso fritto con dentro l'ananas andremo al 63 piano di quell'edificio lassù Buongiorno a tutti ragazzi, sto per andare in palestra e poi me ne faccio un bel tuffo in piscina Guardate quanto è carino qui mi hanno detto che la palestra è qui ah, sono così di buon umore stamattina ho già visto che purtroppo in palestra non c'è eh, tantissime robe però c'è questa che è un po' più dilatata rispetto a come le faccio le trazioni però almeno meglio di niente ci vediamo dopo l'allenamento che vado in piscina ciao ciao e finalmente ci si fa un bel salto in piscina Yuhu! pace ragazzi io mi faccio un pisolino e ci vediamo dopo a più tardi Buongiorno! Dopo che siamo andati a provare i McDonald's in Indonesia andiamo anche a provarli a Bangkok Siete pronti per provare il McDonald's e thailandese? Già eh, vi faccio vedere che il nostro simpatico clown McDonald's ha le mani in posizione capocca per dirci grazie E già vediamo delle cose che non capiamo cosa sono Però le assaggeremo, vero signore? C'è anche praticamente questa specie di apple pie con dentro però il curry verde, quindi mi aspetto delle grandi cose, vediamo se riusciamo a capire che cosa si tratta. Allora, è anche facile da ordinare, ok mangiamo qui, paghiamo in contanti e cosa scegliamo? Vediamo un po'. Prendiamo le cose un po' più strane Non lo so, sono molto indeciso Assaggiamo sicuramente la chicken pie Con dentro il green curry Che mi sembra proprio una schifezza atroce Quantità 1, add to the order E poi prendiamo uno di questi direi Che è il riso, perché perché non mangiare il McDonald's al riso? Scegliamo il rice menu Oh mio Dio, ce ne sono tantissimi Guardate quanta scelta che c'è Io direi di prendere questo sempre col pollo Così abbiamo un po' di proteine Allora se no c'è anche il pesce, guardate C'è anche la carne di vitello No, prendiamo il pollo. Senza drink e eh, vabbè qua me lo danno col no. drink Adesso siamo a posto Il costo è di 88 cose Che sarebbe 2,5 euro e mezzo quindi circa Andiamo a ricevere questa schifezza Del McDonald's in Thailandia Vabbè dopo la mia esperienza a Bali Ho veramente paura Però io ho buona fede Almeno non sono ubriaco Il che secondo me non è una cosa positiva Guardate che, che roba Chi l'avrebbe mai detto che si potrebbe mangiare ste cose al McDonald's Vabbè eh, assaggiamo Io ho un certo timore Che bello Abbiamo anche i vicini di tavolo italiani italiani, quindi perfetto, <laughs> mi conterrò. <laughs> Un amico giapponese dice che è buono, lo assaggio pure io. Sa di pollo fritto normale, niente di che. Beh, non è male però, meglio di quello di, di in Indonesia di sicuro. Questo test è superato. Proviamo adesso la pie al green curry, è super oleosa devo dire. L'esterno è tipo dolce, e dentro c'è il curry verde io non lo so no ragazzi questa fa una brutta fine anche il mio amico dice che è meglio il riso vabbè eh, noi ci vediamo dopo pranzo ma io direi di andare a fare un pranzo serio adesso ma quando stavo per uscire ho notato che c'è il gelato al gusto di Dorian e che me lo posso far sfuggire dopo che ieri sera me l'avete fatto mangiare no no adesso lo provo io ho un certo timore spero che non sia di nuovo quella cremina burrosa perché preferirei evitare però assaggiamo il gelato al Dorian ragazzi siamo pronti? puzza puzzano un poco mamma mia quanto ce n'è oh sembra tipo che ci sia un uovo crudo sopra Uuuh, fa veramente schifo è tipo molliccio e oleoso burroso e poi c'è sotto il gelato che è freddo ma questo qua sopra è caldo tipo e l'unione proprio fa diventare il gelato meno freddo e proprio fa schifissimo no questo non si può mangiare questo proprio no non lo provate assolutamente o se lo dovete far mangiare a qualcuno fatelo mangiare per penitenza ecco potrebbe essere un bellissimo truth or dare vabbè adesso andiamo a mangiare per davvero Disguised in regalia and making the most of the Adesso mi vado a gustare un pane da Paul che è questa panetteria che adoro Ogni volta che vado anche a Nice in Francia vado sempre in questa panetteria che è attaccata alla stazione che mi piace tantissimo Quindi mi farò un piccolo spuntino per recuperare da quel Dorian Ice Cream che non voglio più quel sapore in bocca Assaggiamolo, oh questo sì che è buono Oh i vestiti delle spose, guardate che belli Mi è venuta voglia di mangiare una bella aragosta Il re della Thailandia, che figata ragazzi ragazzi la spirale di muschio questo è uno dei miei ristoranti preferiti a Bangkok andatelo a provare e adesso si mangia finalmente qualcosa di serio guardate che meraviglia questa pasta c'ha un profumo veramente fantastico proprio Mmm, assaggiamola È buonissima Penso che anche la pasta sia fatta in casa Infatti è un po' corta ma è proprio buona Post McDonald's era proprio il caso di rifarci con una buona ragosta Direi che è un pranzo più dignitoso Adesso mi mangio questo buon pranzetto e ci si vede dopo. Un abbraccio! E ragazzi ho deciso di andare a cinema Mi vado a vedere un bellissimo film Cioè non lo so se è un bel film però L'isola dei cani voi l'avete vista Ho voglia di vedermelo e vabbè Inizia tra un quarto d'ora quindi me lo vado a vedere Tra l'altro piccola curiosità sui cinema qua in Thailandia Sapete che all'inizio di ogni film mandano in onda un paio di minuti Come messaggio promozionale del re E eh, di wow viva il re Vabbè era una piccola curiosità, così ve l'ho detta. Sembra di essere nella lobby di un hotel, ma questo è un semplice cinema, ragazzi. Guardate come sono i cinema in Thailandia. Un po' di popcorn. <laughs> Quindi adesso ci andiamo a vedere questo. L'isola dei cani. In giapponese Inukajima. <laughs> Ma guardate quanto è figa la lobby, cioè rendetevi conto, è strafiga. Non sembra di essere in un cinema, eh. Ecco qua come sono i cinema a Bangkok. A parte che non c'è nessuno ma guardate che super posto che ci abbiamo non è strafigo? cioè guardate che cosa questo, questi divanetti <laughs> praticamente potete sedervi qui e come se non bastasse cioè avete anche la vostra coperta personale ma che figata vabbè mi godo il film l'isola dei cani e ci vediamo dopo ciao vabbè è finito il film è stato <laughs> bellissimo ho riso tantissimo devo dire che secondo me per questo film c'è cioè, bisogno di sapere un po' di cultura giapponese perché c'erano un sacco di, di scherzi le joke che erano proprio dentro la cultura anche la lingua però mi ha divertito tantissimo tra l'altro un cast di attori pazzesco che hanno doppiato questo movie Ken Watanabe, Yoko Ono, ho letto di tutto quindi vabbè eh, magari se volete vi faccio una review e eh, guardate che cosa c'è qua tutti i gadget di Kumamon Kumamon che se non lo sapete è la mascotte di, di Kumamoto quindi della prefettura di Kumamoto guardate quante cose ci sono non sapevo che avesse questo successo anche in Thailandia Poi adesso prendiamo la barchetta per andare al mercato. Siete pronti? Eccoci arrivati a Asia Antique. L'ultima volta che ero venuto qua era con Shintaro tantissimi anni fa. mio dio, qua c'è la Japantown Guardate sembra di essere in Giappone Comunque questa parte è piena di mercato È molto divertente Ve la, ve la consiglio se venite Guardate c'è la shabu shabu Non so se a voi vi ispira il gelato In un pane dell'hot dog A me non molto Però boh magari è buono la giraffa con l'apparecchio quanto è figo questo mercato poi ci sono un sacco di cose per fare aromaterapia veramente tantissime è super cheap perché costa veramente poco ma è veramente interessante che profumo ragazzi veramente caruccio e ovviamente si possono fare bughe nel senso potete cercare di farvelo dare ancora per un prezzo più economico però devo dire che costa già poco così degli amuleti portafortuna guardate quanti saponi che ci sono questi costano meno di un euro ma guardate come sono meravigliosi e carini C'è anche a forma d'uva le luci di Natale Sapete che è carino anche farci un bel albero di Natale con queste luci non sarebbe male eh? Così è un po' più esotico, non lo so, a me ispirerebbe Oh la BB pantera rosa, guardate che carina Guardate che belle anche queste Devo dire un sacco di addobbi fantastici per la casa Ma solo a me gli elefanti rosa mi fanno pensare a quel triste elefante rosa di Inside Out Sto ancora piangendo dentro Voi l'avete visto? I'm loving you till we're 17. C'è Pikachu. Ciao. Musi. Hi. Ah. riso fritto con dentro l'ananas che io adoro della cucina di Thailandia è arrivato anche il curry piccantissimo al pollo rosso vabbè io mi gusto questa cena e ci vediamo dopo ciao passate tre ore sta ancora cantando la stessa canzone mannaggia guardate che figo questo ristorante che c'è su questa barca la prossima volta che vengo qua ci vado sembra divertente poi c'è anche la band che suona guardate che figata i cuochi che cucinano direttamente lì sono proprio carini panino, la gnocca di bambù laggiù che non si inquadra. Se volete un video qua la prossima volta che vengo a Bangkok ditemelo eh ragazzi. Andremo al 60 quattresimo piano di quell'edificio lassù. Lo riconoscete? Era nel film Hangover. Siamo in un marchetto notturno, in un mm, night market, che vende un po' di tutto, diciamo dal cibo a vestiti, anche i takoyaki ho visto prima. Vabbè, ci stiamo dirigendo adesso al 63 esimo piano per andare a vedere questo bar. E vabbè ragazzi, si è fatto il momento di tornare a Tokyo, eh, è stata una bellissima vacanza, spero che vi siete divertiti, purtroppo mi è finita la batteria ieri quindi non vi ho potuto far vedere la cena ma è stata una figata ve lo assicuro un abbraccio e ci vediamo a Tokyo allora nel prossimo video grazie sempre per guardare questi video e ho trovato l'appartamento che mi piace in Thailandia quindi ve lo farò vedere probabilmente la prossima volta che torno qua perché tornerò in Thailandia tra due settimane che vado a Phuket e poi dopo tra un mese che vabbè dovrò stare qua due settimane quindi vi terrò aggiornati un abbraccione e grazie veramente sempre per vedere i miei video vi voglio bene ciao vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiana Serafini nei maggiori digital store. E eh, se vi va seguitelo anche su Instagram, posta un sacco di cose interessanti.